keresahan terbaru daripada teman-teman semua yaitu tak takut saya lari ke RM160 bukan boleh jatuh papa ke danda popcorn sedap ini daripada FF channel jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya guys so jom kita tengok videonya let's go Assalamualaikum Waalaikumsalam Malam ni saya ada dekat Prima Saujana 2 Jalan menghala ke Seremban Depan saya ni okay, ada seorang Seremban. Pembeli popcorn jom kita tengok. Assalamualaikum cik. Assalamualaikum. Cik jual apa ni cik? Jual caramel popcorn. Oh caramel popcorn. Oi, asyik. Eh, ah, ni ni. Eh, dari penampilan sedap. Jual uh, 10. Dah lama dah cik mega kat sini. Ya, masa 2 tahun. Sekali pak cik ambil stok berapa? Biasanya sekali ambil uh, betul itu 10 hari 10 tapi kadang nanti ya rezeki kan kadang-kadang Masya Allah yang lepas tu tiba-tiba pukul 8.30 malam hujan tapi daripada siang tu pun baru 25 lah so macam mana meniaga sekarang okey ke uji? boleh lah Alhamdulillah Alhamdulillah ada berapa orang ni? 5 5 Masya Allah 5 guys semua belajar ni yang nombor satu UIA Omar tak gambar asasi gambar gambar oh ah. dan nombor dua baru nak masuk UTM hari Sabtu ni sudah ah, eh oh ha, ah, KL oh UTM KL ha, ah, UTM KL hari Sabtu ni anak pergi oh. pelajaran dan nombor tiga tahun ni SPM Okey, baik. Dan nombor empat, tahun ni tiga dan dua. Lagi sekolah lagi semua, guys. Tiga dan tiga.

Ha. ha? Itulah tinggal lagi berapa belas eh? 13, 14 eh? Boleh tengok lagi eh? Boleh. Tadi bawa 40. Tadi bawa 40. Oh, ha, tinggal 300. Tiga Lumayan, Masya Allah. Ya, banyak sekali guys. Tinggal lagi tiga lah ni. Lagunya oh, guys. Oh, saya. Ha. Oh, pakcik, saya nak beli satu dulu boleh? Boleh. Sebab saya nak basah kat sini ni. Okey. Boleh eh? Okey, makan. <laughs> ni. Ah. Pakcik, orang mana? Saya orang Penang. Oh, Penang. Penang, Penang. Saya tak bunyi Penang lah dah 50 tahun dah 20 tahun dia duit ni. Okey. Eh, di dalam bentuk kap ni. Ha, memang sesuai lah kalau beli ni terus makan ya. Ah, gitu. Masya-Allah sedap ni. Kalau tengok bumi memang sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, memang sedap ah. Memang rasa dia punya caramel dia memang pekat. Oh, okey. Dia makan dia kena sumbat air laju. Anak pelawa orang yang tengok ni eh, mana? Eh, nah, anak. Nah, anak makan nah. Popcorn. Malam-malam makan popcorn ha. memang sedap. Oh, betul. So, kalau nak dapatkan popcorn ni datang dekat Sarjana Prima 2. Okay. Jumpa Pak Cik Hashim kan? Eh, Pak sorry, Pak Cik Hisham. Hisham. Madu memang betul-betul sempoi. Yes. Boleh guys ni, kan? buat referensi buat kawan-kawan tu nak, nak, nak makan popcorn sedap. Kalau orang dia kaunter tu kita tunjuk kita tahu lah kan popcorn ni kan. Apa kalau orang lalu jalan tunjuk je lah. Pakcik, dalamnya ada berapa lagi? 16, 16, 16, 16, 16. Saya tak, saya nak busuk. 160 dah. Dia satu, saya dua. Saya nak beli semua ni. Okey. Tapi kita nak bagi kat semua orang lah. Berapa? 160 betul. 160. 16. Ha? 16. 16. Ha. Satu nombor ni eh. Ah, lagi saya bayar boleh? Boleh. Boleh eh? Gila <laughs> je. Pakcik tak takut saya lari ke? enam puluh 60 Okey. Bukan boleh kaya sampai mati. Betul. Bukan boleh jatuh papa ke dalam. Betul, nampak. Ayat orang lama memang steady. Rasa boleh. Masya-Allah. Saya tolong pakcik lah. Okey. Ha? Pak Cik ni cakap bahasanya 160 tu takkanlah bawa kita kaya sampai mati ya kan. Yang betul lah keren banget si Pak Ji ni. Motor rosak ah. Oh, ada apa? Ambil makan percuma ya. Percuma ya. Masya-Allah. Okay. Ha? Okey, kita tolong Pak Ji. Okey, habis. Okey, terima kasih. Masya-Allah. Ani abang. Apa Ji? Lah, tak apa cik, acik. Acik, acik dulu lah. Acik, acik sakit lagi. Abang nak tolong eh? Nak tolong tolong eh? Okey, nah, percuma kat abang satu. Ha? Okey. Wan, banyak je eh, Wan. Wah. <laughs> Oh rotok. Oh, untuk tambahan juga ada guys. Memang boleh datang, kontak pakcik ni nak beli. Memang sedap. Cuma je? Ha. Macam ni dua. anak hantar mesej. Dia tengah baru dapat list barang-barang nak kena beli. Banyak juga. Kalau anak masuk belajar lah. Ha, dia nak masuk ATM. Dia minta tiket. Pergi percuma. Boleh bawa harga? Ada harga kan? Eh? Ada. Okey. Percuma ya. Ah, okey, terima kasih. Okey, habis. Ni kita punya. Bungkus saya sebut ada. Ada orang. <laughs> Allah. Tadi dia panggil nak bagi percuma ke apa? Ya. Eh. Tak apa, tak apa, tak apa. Bagi, bagi, bagi. Ambil lah tu. Alah, abang dah tanya lah. Abang ambil ya. Kan dua. Dah cukup ni. Kena datang balik esok. okay, <laughs> eh, tadi total berapa? Satu enam puluh. Empat eh, eh, Tak ada kurang, tak ada lebih. Ha? Boleh lah diskaun. Dua je, cik. Satu lima puluh. Bagi bagi diskaun lah. Jangan lah. Maju eh. Tekan lah. Mana boleh. Kita bayar satu enam puluh gaji lah. Boleh, cik? Suka-suka. Eh bukan bukan kita nak balik tu dah. Tak bayar lagi <laughs> pakcik ni. Pakcik pakcik buat keluar lagi. <laughs> Dikerja je. Dia kerja je. Ah, dia jangan muka mata lagi. Macam <laughs> banyak dia ni. Allah. Ada 700 kali tu pakcik. 700. Alhamdulillah. Memang tadi susah hati tengok anak hantar mesej nak beli barang. para mahal bara arsitek masa ada interview tu barang nak interview saja Ito juga kerja tengah dah dapat cara nak beli barang ah. Allah. Berapa pula nak jual Sebab masa nak pergi tebuk duga saja pun 300 barang dia apa semoga urusan kaki dipermudahkan dengan anak-anak tu. Amin. Hadiah tu tadi daripada Yayasan Makira dan juga penonton SSH. Haji, saya wakilkan mereka semua mendoakan urusan haji anak pakci dipermudahkan. Amin amin ya rab. Sama belajar anak-anak pakci yang lain semua tengah belajar. Iyalah dan pakcik diberikan ketenangan untuk niaga walaupun Amin. sekarang ni banyak ujian yang mendatang dekat kita semua harap pakcik cekal tabah dengan <laughs> ujian yang kita hadapi sekarang lah macam-macam ujian ni <laughs> pakcik pun nak sampaikan pesanan pada yang tengok video ni lah boleh okay. satu je ha. jangan kurang dari seribu kali selawat sehari insyaAllah itu saja cuba baca selawat yang paling ringkas supaya orang lain boleh ikut. Ya. Baca selawat yang paling ringkas saja. Apa dia cuba masa Muhammad. Tapi kita jangan lagu-lagu. Bila kita lain saja. Seribu tu pun tak lama. Setengah jam lah. Saya nak minta izin Pak apa yang kita buat hari ni yang kita rakam hari ni kita nak post dekat semua social media kita dengan niat kita nak promosi makanan pakcik dekat sini jualan penjualan pakcik meningkat lah. Betul, Dia Kita yang tu sahaja. Ha, so, saya minta izin ke pakcik. Andai kata dari awal saya Wan Fahmi datang, saya lebih cakap terkurang. Kan, melawar-melawar ke Pak ya, tadi. Ya, itu. Minta maaf tadi. juga ada orang yang saya faham. Kalau tidak, daripada pukul 5 petang sampai semalam tu saya bayar kucing. <laughs> nampak ketabahan bahan Cik kat sini. Semoga Pak Cik terus kekal. Ni saja hmm. saya seorang dia kerja ya. Hmm. tak apa. Nanti pesan kat anak-anak dah tengok dalam video ni. saya cakap anak-anak saya pesan satu lah. Jangan lupa bayar zakat. Ada pesan apa-apa tak Pak Cik dekat anak-anak Pak Cik nanti kalau dia tengok video ni? Tak apa nak lah, Buat apa-apa kerana Allah. Minta maaf lebih kurang terperong bahasa Cina. Terima kasih. Terima kasih banyak. Okey, Alhamdulillah. So hari ni malam ni kita dapat satu ni Pakcik Hisham Memang terbaik dia punya popcorn Asyik popcorn Memang Asyik. layan kalau nak tengok video FH Canon Yang penting hampa jangan lupa like komen, Subscribe Comment tu best Memang terbaik Comment lagi dalam tu Bagi semua orang boleh rasa Popcorn Pakcik ni lagi Jom Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Okay guys Alhamdulillah uh, kita sudah menonton video ini dan mungkin ini tamparan keras bagi kita semua terutama untuk anak-anak ya begitulah perjuangan orang tua ketika melihat anak-anaknya ya kan masa-masa sekolah macam tuh tapi ingat pengalaman saya dengan kedua orang tua saya pengalaman hidup yang mana masa itu memang susah sangat saya pergi pondok lah dan pondok pesantren tuh setiap harinya setiap bulannya kita uh, memerlukan dana yang sangat besar sekali macam 400 400,000 500,000 itu pun untuk bayar pondok saja dan Allah Akbar di masa itu memang betul-betul susah sangat nak dapat tapi apa kalau anak kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala ya menuntut ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan. Jadi jangan takut apabila anak kita sekolah, pasti Allah hantarkan rezeki kepada kita. Sebab di dalam hadis disebutkan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang belajar menuntut ilmu, pergi belajar menuntut ilmu itu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang yang bermaksud di sini Allah Subhanahu wa taala akan menanggung segalanya. Mau menuntut ilmu ataupun tak, kita tetap ditanggung oleh Allah. Tapi keistimewaan orang yang menuntut ilmu adalah dia berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar illal hamd. Jadi saya pun merasakannya. Adik-adik saya ada tiga dan masya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan rizki kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan apa yang kita nak itulah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena setiap doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap apa yang kita inginkan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan kalau itu baik untuk kita semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua sehingga kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat apa kata Pak Cik tadi? Salawat seribu kali dalam sehari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lillahilham. Bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada sebuah kisah di mana ada seseorang yang memanggil Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah," tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh. Lepas itu dipanggil lagi Ya Rasulullah Ya Rasulullah Rasulullah SAW tetap tidak menoleh Lalu seseorang ini datang kepada Rasulullah mendekati sambil berlari Lalu mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah saya memanggilmu Akan tetapi engkau tidak menoleh Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Aku ya, tidak mengenalmu, kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena orang yang aku kenal adalah orang yang paling banyak salawat kepadaku. Allahu Akbar. Oke okay guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit untuk diri. Semoga teman-teman semua sehat selalu, bahagia selalu. Pokoknya support terus Pak C ini agar supaya Pak C ini ya semangat dalam berniaga dan juga diberikan uh, rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa guys di share, di like, dan di komen. Dan paling penting adalah nge-share ke Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya agar supaya banyak orang-orang yang tahu ya. Sehingga banyak yang menyerbu dagangan ataupun niaga daripada Pak C ini. Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.